Y'a Qu'est-ce qu'il y a bah, Regarde le jeu vidéo Oh, t'as vu l'heure Ça fait deux heures que tu... Oh ouais, mais... Attends, je suis sur Movie Maker, logiciel montage pourri de Windows. Oh, mon pauvre